दिन आ रहे हैं सब तैयार हो जाओ तैयार है भाई अल्लाह तकबीर अल्लाह अकबर सुल्तान अलाउद्दीन आ रहे हैं सुल्तान आ रहे हैं देखो कितना मलिक अनिल आज आपको हम अपना बेटा दिखाने वाले हैं बेटा तो जाए जो हुक्म Oh! अब्दुल भाई मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है मुझे इश्क हो गया है इसलिए हान खतून से उसके बिले में लिए रिश्ता लेके जाए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरा दिल कह रहा है मेरा दिमाग कह रहा है मेरा को रकम मैं रकम में उसमें मेरा खून आ गया है शामिल हो गया है मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ मैं ये अपना मर जाऊँगा आप कुछ करें अर्जुन भाई आप कुछ करें ले आंखों को आंखों पर नूरगुल अब जाके आराम करो तमाम लोग तैयार हो जाएं हम रिश्ता लेके जा रहे हैं नूरगुल का आईमा खाने का पास हम आपके पास चलो मुझे अहमद खान से मिलना है जरूरी बात करनी है अबादुल्ला आपसे कोई मिलने आया है जल्दी भेजो उनके उनको अंदर जो मैंने आपसे जरूरी बात करनी है हाँ। आपसे जरूरी बात करनी है इसलिए हन का तुझसे तो मुझे प्यार हो गया है को दुर्गा कबीले से मुझे मोहब्बत हो गई है कि मैं अपना कबीला उनसे वार दूंगा आप सब कुछ करती हैं आप सबके रिश्ते करवाती हैं ये मेल मेरा भी करवा देना मेरा खाना मेरा भी करवा देना आप सब कुछ कर सकती हैं मतलब तो मैंने आपका काटा उतार दे मैं अच्छा कुछ करती हूँ अच्छा है मामा ना मैं अपने कटवा तुम्हें गाड़ा नहीं उतारूंगा तुम पे दो बारी तैयार हो जाओ अतुल अतुल भाई कबीले में आ रहे हैं

let Yeah. No, the fan guy. बाहर फेंक दो नीचे फेंक दो छोटो को मसूद बाजिया इनको चौका बाहर से नीचे फेंक दो